さよならの前にバカです。 たこと話そう影のみたいないつもの冗談大げさな感じじゃ じゃないけれどいつまでたっても愛してるじゃねのその後で僕と君の夢をつ は続くのさ So it's wonderful